Mamá. Por mami. Mami. Papá. Quer voltar? Mami. Papa, vou Divine, Sunday no competition. ओ मेरी जान ना हो परेशान झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं ना अज कोई है ना कल कोई है तेरे यार का ना कोई कंपटीशन नहीं ओ मेरी जान ना हो परेशान झूठ बोलने ăn được Wow, pause at the worry. <laughs> đi đi đi đi đi đi đi đấy chào luôn chào luôn đi đi chào luôn đi chào luôn đi chào luôn chào luôn họ phải chào luôn để chào luôn chào luôn đi đi đi đi and make it better together now we're strong don't question it the truth will break oh, we have the key open your eyes and see <laughs> we are the ones who know the together. छोटी छोटी बनाना सॉस वाजिब Open your eyes and Khusus kan bi kan di ben. Jangan kan ni. Khusus. Ni kan से जैसे गुस्से दिखाती है गुच्छा भी आता है आपको हेलो कर दो फोन कर दो हेलो हेलो कुछ हेलो इधर इधर भैया से हेलो कर दो हेलो बिला ताता कुछ ताता ये क्या कर रहे हैं आप फूल तोड़ रहे हो ओ मेरी कुछ फूल तोड़ रही नची नची कैसे कर दे आप ना डांस दिखा दे जरा कैसे डांस डांस करते मेरे खुशबू अरे वाह देखो मेरे खुशबू का डांस देखो खुशबू बंगाल दिखाओ अपने डांस दिखाओ गुच्छा कैसे आता है खुशबू बंगाल को बाबू इधर देखो तो देखो वो बोले गुच्छा कैसे आता है खुशबू गुच्छा दिखा दो अपना गुच्छा गुच्छा गुच्छा कैसे करते हैं बाबू वो मम्मी को धोखा दे रहा भैया क्या कर रहे हैं नहीं ना भैया के पास ओ मेरे बच्चे छोड़ दो मेरे पापा को गुच्छे पिट्टी कर दे इसकी पिट्टी कर दे इसकी सर नमस्ते करो पहले नमस्ते क्या तोड़ लिया फूल तोड़ी फूल तोड़ी खुशबू फूल तो जय कर दे जय कर दे जय और टाटा कर दे सबके लिए यहाँ पे टाटा करो सबके लिए टाटा देखो ये है हमारी प्यारी क्यूट सी कुछ हंस दो जरा नमस्ते करो उनको नमस्ते करो कैसे नमस्ते करती हमारी कुछ देखो गुच्छा दिखा दो ओ, देखो ये तो अपना गुच्छा कैसे दिखाती है तो गुच्छा दिखा दो मम्मा को गुच्छा दिखाओ हाँ, जीप दिखा जीप दिखा जीप दिखा कैसी नक चुंडी है हमारी